پَتہٕ ژاے گرن منٛز یِتھٕے کٔنۍ تہِ لگٲوِتھ پیلَٹ بہٕ حظ چھَس بہٕ وٕچھان دٔچھنہِ أسۍ چھِ یوٚتُے تہٕ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ گُزار تیوٗتاہ کینٛہہ مےٚ حظ چھُ مول کَران مٔزوٗرۍ ژےٚ آو یا أچھی یوت پیلٹ کِنہٕ بیٚیہِ تہِ آو کُنہِ جایہِ بٕتھِس حظ سٲرسٕے بٕتھِس کَلَس حظ ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ یِم تَمہِ دۄہ اوس اوس ییٚتہِ ییٚتہِ نہ حظ حظ حظ حظ حظ حظ حظ تِم تِم آرمی اَسہِ ییٚتی ہُتِس ؤتھۍ یوٚتَتھ یہِ ٲسۍ تِمو ووٚن أسۍ کَرو نہٕ یہیںمی تہٕ ہوتیس حظ وتم تمو و تمہ پوسٹر بیتر تلان حظ تو کورت یورے لوڈن سیر تموہ لگ مسجد فائر پانچ شیت پہ کھز ان لڑکی شرارت تمو چلائی کن سک پتہ ہی تموہ بل پیس ٹی تہٕ پَتہٕ حظ گوٚو جَڑا فِٹ اَڈَس منٛز تۄہہِ کُس اوسوُ تَمہِ ساتہٕ گَرَس منٛز ییٚتہِ أسۍ ٲسۍ بیٚنہِ زٕ ییٚتہِ پَتہٕ کوٗتاہ درٛایوٕ تۄہہِ أسۍ کھوٗژ اَسہِ دوٚپ یِم مَژَن اوٗرۍ تہٕ أسۍ کھوٗژ أسۍ درٛایہِ کیٚنٛہہ نٮ۪بَر کُن گیٹہٕ نٮ۪بَر تِم ٲسیا تٔتی کِنہٕ تِمَے تۄہہِ پَتہٕ أڑۍ ٲسۍ تٔتھی تِم ٲسۍ واریاہ دوٗر اَکھ حظ ژھۄپہٕ کٔرِتھ تہٕ تِم لَگو پھِلَٹ زَنانَن منٛز اَڑٮ۪ن زَنانَن شانَن بیٚترِ بیٚیہِ زَنگَن مےٚ یوتاہ تَتٮ۪ن أچھ وا وے یعنی ميں كن دش نا لوگُم تو کورِ مےٚ چھُ ميں گُزار تہِ چھُنہٕ خاص کینٛہہ يپ چھِنہٕ مےٚ رات تيوتہ تہِ تیٖتیٛاہ کینٛہہ تہٕ بہٕ نِمان پھِرناوان ہُپٲرۍ بہ اَسہِ چھُنہٕ سُہ حِسابہ کینٛہہ كن ون گژھِ ہا کینٛہہ اِنصافہ سانہِ خٲطرٕ تو كرہن أمِس بٔچی کینٛہہ ہٮ۪مَتھ كرہنس ایف ورس نہین ونکس نظر گاش کہیں نب گئی نا گورمنٹس کن پلیس آو اور ویرفکیشن کرنے آپ تو اکہ لٹھ گر اکہ لٹھ بلائک دس مکان مزہ کر تھی ویرفکیشن کاغذ واغن تو تمہیں پہ مانچ آو یور نہ آو نو کل تیو سا یا کھانا چیز کی اَسہِ آو نہٕ اطلاع ٲس نہٕ پَتہٕے مان ژٕ اَسہِ چھُ گژھُن ڈی سی آفِس أسۍ ذی گٔمٕتۍ اوٚت حظ مان ژٕ مٔزوٗرۍ سر ییٚتہِ اوس تور پھور گمہ ساتھ اچھا پتہ کچھ تجمہ تو وات ہتال اچھا چھِ بوزان شامنَس پَتہٕ چھُس بہٕ اورٕ یِوان کامہِ دۄہ کٔرِتھ شامنَس چھُس بہٕ بوزان ژٕ ہَسا بٔچی ییٚتہِ أسۍ حظ چھِ چھِ غریٖب غریٖب واریاہ سٮ۪ٹھاہ نہ اَسہِ وٲر نہ چھِ اَسہِ زٔمیٖن نہ چھِ اَسہِ باغ نہ چھِ کانٛہہ چیٖز بہٕ چھُس وَنان تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ یہِ عیال پَکناوان تہٕ بہٕ چھُس نہٕ پوشان اَتھ عیالَس کینٛہہ وۄنۍ چھُ أمِس مان ژٕ آپریشَن بیٛاکھ لیکھان ڈاکٹر تہٕ تہٕ تہٕ یہِ یہِ ہَسا پونٛسُک چھُ ضوٚرَتھ واریاہ پونٛسہٕ چھُنہٕ مےٚ نِش کِہیٖنۍ خۄدایَس یہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ کَران مان ژٕ اَتھَس تو خۄدایی نے اَتھَس اتس کَرِ تہٕ سُے چھُ مان ژٕ پوش بیٚیہِ بیٚیہِ بیٚیہِ تَمہِ مٔزیٖد کٲنٛسہِ اِنصافا گژھِ اَسہِ اَسہِ اَسہِ اَسہِ اَسہِ اَسہِ اَسہِ غریٖبَن پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ یہِ کَرِ اَتھَس تھاو آسہِ آسہِ ییٚتہِ کُنہِ خرٕچ خرٕچ لوٚگ غلبہٕ وۄنۍ ہا ظُلمَس کَرہَن کینٛہہ چھُ چھُ ظُلم چھِ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ چھُنہٕ تَران وۄنۍ بوزنٕے کیٛاہ یہِ غلب بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ کوٗتاہ خرچات جاب وٕنیُک اَسہِ حظ آسان لگ بگ رۄپیَس زٕ لَچھ لَچھ مےٚ مےٚ مےٚ حظ حظ حظ حظ حظ حظ حظ باسان رۄپیہِ رۄپیہِ آسان گٔمٕتۍ تہٕ وۄنۍ وۄنۍ وۄنۍ چھَس بہٕ لَچھَس کٲفی کٲنٛسہِ کوٚرا کٲنٛسے کٲنٛسے نہ نہ رۄبَس وَرٲے نہٕ نہٕ نہٕ نہٕ پُلیٖسَس نِش تۄہہِ ایف آی آر ژَٹنہِ تور گٔے چھِ چھِنہٕ چھِنہٕ بٔچہِ بَچہِ یِم یِم لَگان کَتھَن کِہیٖنۍ درٛایَس درٛایَس نٮ۪بَر کینٛہہ گٔیَس نہٕ گسفی گئی چھُو وَنان گئی ڈاکٹر